Mga kapatid, uh, kababayan ko dyan na uh, sa Pilipinas, pakinggan natin or uh, panoorin natin itong video ito, yung Calle Survey ni Maestro Paul sa Ordanita City, Pangasinan. Tingnan natin kung sinong kulilat dyan. Parang kulilat si BBM Mata. Kasi mayroong survey si Isko noon na siyang panalo dyan sa Ordanita. Pero tingnan natin to ha. Ah. Baka kulilat uh, na naman si BBM. Sana wag naman. Uh, bago, na, bago natin pagpatuloy mga kapatid, uh, paki-subscribe naman po ang George Sar Vlogs para ma-update kayo kung may mga bagong issues sa Pilipinas. BBM, Sara, solid po. George R. Vlogs. Thank you very much. Dito sa Philippines. At saka iano eh, naman niya yung presyo. Yung presyo natin ang pinaka-importante. Oh, Kawawa yung mga mamamayan natin ng mga walang pera. Tayo may pangbili pa tayo, yung mga iba wala. Tabagay, Maraming tabagay. salamat po. Mabuhay si BBM! <laughs> wala, anti vice nyo nga eh. Baka nakalimutan yung vice. Ang vice ko... Oo naman! Sa likod lang, anti. Presidente yan. Vice niyan. Vice. Nako, nawalan na. Kasi ako vice ko eh. Sino? Ayun niyo yung katandem niya. O, oh. ito si Soto, o oh, si Atienza, si Francis, o oh, si Doc Willie. Sana! Si ano na lang. Kasi kaya tumagal yata sa ano. Tumagal sa Senado. Senado, si Soto. Mabuhay si Vic Nanti, Soto. Tito Soto, hindi Eh, Tito, Di ba si Vic Soto? Kapatid niya yun. Tito Soto, mabuhay. Tito Soto, plus one. Thank you, Tita. Thank you Alright guys, so nandito tayo sa ating ika 46 Calye Survey. Awan. <laughs> ah, Sara, BBM Sara. BBM Sara. Lola, thank you po. Sir, Mr. President. BBM. Vice. Sara. BBM Sara. Salamat po. Sir, panood nyo, Metropol TV sa phone. Hey, Mr. President po. BBM. kita. BBM, madam. Tatlo. Tatlo lang? Wala, tatlo lang. One, two, three. Last question. Vice President po. Vice. Sara. Sara, dalawa. Sara, plus three. Sara, 1, 2, 3 Salamat po. Sir, again, Vice. Sara. BBM Sara. BBM Sara. Kayo madam. Ay, tapos na po. Thank you po. Carl, auntie, who's our president? Solid BBM, isa. BBM? Dalawa. Kuya? Tatlo. Kayo, kayo. Wale. Tatlo. Tatlong BBM. 1, 2, 3. Bakit na? Ay! Arabo. Ba Vice President. Vice. Ay, Sara. Sara. Sara, kuya. Sara? Tatlong Sara. One, two, three. Hindi po, sa YouTube po, dito. Panoodin niyo mamayang gabi, 8 o'clock. Panoodin niyo po, pang 46 na po namin ito na survey. Hindi po. Ate, isa ba sunod? BBM, ante, sige nga eh. Ay, siya ni Lenny. BBM Lenny. BBM Lenny. Ako. Lenny, how about Vice kayo po, Vice? Soto. Nanti sila nga eh. Sino Vice President? Sara. Sara mo. Sara. Kita kayo ngayon. Lenny, Vice. Soto. Lenny. Thank you po ako na natulungan ng tubig. Alright. Carl, insert personnel. Maybe. How BBM kami. TV, type Thank you. BBM to ah. Oh, lahat to BBM lahat yan. Kaya ano, wala, wala na eh. Wala na paglagyan. Space. Wala na space. Sabi kasi nila si Isko daw nanalo dito. Sabi nila 2 days ago. Uh, ma'am, Manila Times. See you, President. President, uh, and, and this is BBM. BBM. Hello, BBM. Polo na. Ang first namin si Sara Sara. Sara. Sara. Lahat kami dito. One, two. Oh, solid na rin. BBM. Thank you pa. Auntie, ano din yung mamayang gabi? Mayroon po party. Mamayang gabi. Mga tungi po. Guys, ang... BBM saan? Sulit. Ay, bata pa. Sara. BBM. Naku, wala talagang cash. BBM. BBM po lahat yan. Sara. Di na cash. <laughs> wala. Sige po. Salamat. BBM. Uncle. Good night, President. Wala ba? Presidente po. Secret, okay lang po. Titira mo. Wala din. Dito tayo sa kabila. Para yung rolling mo. Punta na na eh. Ano yan? Same new ad? Punta na na Yes, survey. DBM, kayo kayo. Ito. DBM, vice president. Ito. Soto. Ayun na. Dalawang BBM. One, two. Soto. One, two. Salamat po. Sige po. Sa YouTube po. Okay. Ah, President. Bongbong. Bombong. Yo, yo. Dalawang bongbong. Vice, Vice President. Vice. Vice. So dala ti Vice. Halimta lang, halimta lang ya. Oh, limlima na lang. Siyempre, patang Tara Sara. Tara din. One, two. Salamat po. Thank you. Walang giveaway. Walang ano, giveaway. Hey, presidente nyo. President. Awan? Presidente, awan. Sino kayo ng presidente? Eh? Awan Marcos. Okay, Marcos na lang. Marcos. Ay. Ay po. Marcos na lang. Marcos na lang. Vice na po. Vice. Maraming salamat po. Nako, nandito na tayo sa kalahati. Nako, patapos na tayo. Dito na tayo. Dito tayo nag-park, di ba? Tapusin na natin dito. Kuya, eh. BBM. Guys. Soto. BBM. BBM po yan. <laughs> Soto. Thank you po. May Metro TV lang po. Cellphone lang. Uncle! Who's your president? Kuya! Sino presidente mo? Vice. BBM Sara. BBM Sara. Thank you po. Maestro Paul TV. One, two. Vice President. Vice. Sara. Dalawang Sara. Dalawang sila tawag. Sara. Sara. Madam, sino ang presidente niyo? Bongbong din. Tagay-Ilocos na pinag- Ah, Tagay-Ilocos. Uncle, nga eh, Vice President. Si Sara. Sara. Sara. Bakit? Ikaw nang patapos itong kalan, tapos ka namin. Nagabandag ako eh. Sa YouTube ko. Ay, grabe. Ay, alam. Grabe, init. Nakakala. Pan pa rin tayo, eh. Okay guys, sandali lang ha. Ang init, pinapapawisan kami. <laughs> aircon, aircon. Okay, saglit lang ha, ah. saglit lang, saglit lang mga kapsat. Ilaw, ilaw, ilaw. Grabe. Woo! Sabi ko, one hour lang. Nangyari, more than two hours. May gulay. Marami tao. Ah, gravity. Okay, tatapusin na natin mga kakapsat. Isko, akala ko ba ikaw number one dito? Magkakalaman tayo dito, Isko. Okay. Presidential race tayo. lang, ilaw. Ayan. Presidential race. Ping Lacson. Merong tatlo. Isko, 5, 10, 15, 20, 25. 28 lang si Isko. Naku, 28 ka lang Isko. Ikaw pa number 1 dito sa Pangasinan kasama ang Ordaneta City. Lenny, 5, 7. Pacquiao, tatlo. Ba, walang napoke sa kanila. Bongbong Marcos, magbibilang na tayo. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, Ilan na to? 49. Teka lang, 300 mo na. 300. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45 plus 4. 49. 49. So, 349 49, mga kakapsat. May gulay! Isko! Ano na nangyari sa'yo, Isko? Akala ko ba ikaw ang number 1 dito sa Ordaneta? Pati sa San Carlos, may gulay. Pati na rin dun sa Alaminos. Akala ko ba ikaw ang number one? May kulay. Nako, nako, nako, nako. Manila Times, gising! Next, Vice President tayo. Dito, matindi rin dito. Jose Atienza, dalawa. Francis, 7. Doc Willie, 9. Dito tayo. Medyo mas marami si Sara. Huli natin yan. Soto, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96. Teka lang, malakanta. 96 kay Soto. Palating naman kay Sara. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. 100. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 200. 5, 10, 15, 20, 25. 5, 10, 15, 20, 25. 225 si Sara Duterte dito sa Ordaneta City mga kakabsat Soto meron lang 96 Jose dalawa Francis 7 Doc Willie 9 Pagdating sa presidente ito na Nagkaalaman ng katotohanan Pacman tatlo Lenny 7. Ping Lacson Tatlo, Bongbong Marcos, 349. At yung sinasabi nilang number 1 si Scott dito sa Pangasinan, lalo na sa Ordaneta City, 28 lang. So kayo nang bala kung sino kayo, kanino kayo maniniwala, no? So bahala na kayo.